Jesus ook nam het ook een mooie haait. Uit de is hem toegegaan, die ben je meep, tjoe meep, die de gekken is ben je haai. De gekken die het spiadoom, het spianers, de nieuwtje is hem die begreed, na am to am met haar gachen. Is kijk je nepku hapset, is hem die begreed, kubeetsku ook. Net een fariseetje het zode. Mieke om een juksnikaar pet, De een kijk tjoen, net de Jesus het zooi. O je het een juksnikaar spetje. tumpa matkuani habats matsanzon es matsnes mis payochips es temkirek kias payoch es temchiyaten eh ni punes nga payoy per kutsepen payoy mathatyaten en anem matku eh kias na nachuk tim pa payoy eh tsen matzandech boch ni maskes ezich momit sam anamnich ja vet ich pun hanni ni mask eh, hat das tege tege kjast jeder en mabuk Besötede en kum nadje stege ahtep. Es en dejes die beskjars jede en toer te stege. Net de ja teugde. Maar ze net hem Jesus ja zoi. Kja meets is es nan in dejes kja is atte. Kos atte, nan mis ahtep sub pje en dejes. Tjade oot kasa Jesus kon ja یا اشبک ما هم مرتب تک ما خب ای چلی ماست نبرکن. از Es mit Estuvianesis puxnicoch, mitcoquiah nimnachspach haxeyor, netah Jesus tanmach hatagoc, un nirschnips es mit sustaagips, es mogtip mutambopach, kiam bat nirste, mats ines, netah Israelitich, nyechinanad, wa anada nyaya waganich, bachina kokiam bat noom, maye ines, Jesus tanmach hachaich, mede jiden die bejanashwein, de mint matze. per öste en die pot kdak pach mis na nemde kom okte pek miet a kopun kias mi bukte es öhde en stems na nain okte pek miet net ja tegde bunge de me esus ja e zoi a winips mis na nemde meinims gakas es ba jo jam nims mesich per hadi ibs des kesets haden naam te jaten es ibs en een map a khaij je die besmeten mooi kaas die ibs des kesets Verha israelitich kia taigiu kudakuha Jesús, y anna amratakuya adan uunga tapa Dios. Baja Jesus tan maja hatakok, kotsmets spirta aktet kush, so suskapatits ko den, urtadan, østensmets na anamade, ko urkias din dun, matanga anvin maanit. Det er mit her i de besandage, der stukkende ishe, det er betskjærs. Det er nim ich mit det, det er ikke skjærs, når jeg ikke skjærs ishe. Her kost det er nim dun, det vil jeg træbe. Cuchado del hinaña Jesús, bir mi bukte.